каныбек иманалиев билим берүү жана илим министри болуп дайындалды биринчи айым айгүл жапарова москвада кыргызстан аялдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту кыргызстан менен германиянын кайра иштетүүчүлөрү меморандумга кол коюуну пландоодо түркияга жардам кыргызстандыктар токсон төрт бүтүн ондон үч миллион сом чогултушту кыргызстандын хоккей командасы үчүнчү дивизиондун командалары арасында дүйнө чемпиондугун жеңип алды президент садыр жапаров кол койгон жарлыкка ылайык кыргызстандын конституциясынын жетимишинчи беренесинин биринчи бөлүгүнүн экинчи пунктунун негизинде каныбек иманалиев мурда жүктөлгөн милдеттерин аткаруудан бошотулуп кыргызстандын билим берүү жана илим министри болуп дайындалды кыргызстандын биринчи айымы айгүл жапарова москва шаарында алтынчы мартта өтө турган кыргызстан менен россиянын аялдарын келечек үчүн диалогу аттуу биринчи кыргыз россиялык аялдар форумуна катышуунун алкагында кыргызстан аялдар кеңешинин мүчөлөрү менен жолугушту биринчи айым мекендештер менен жолугушуунун алдында иш чара өткөн кыргызстандын элчилигинин ишмердүүлүгү менен таанышып ак калпак күнүнө карата кичинекей кыргызстандыктардын өнөрүн көрдү ошондой эле айгүл жапарова россияда жашаган мекендештерге көрсөткөн колдоосу үчүн россиялык тарапка ыраазычылык билдирди ошол эле учурда ал мигранттарга байланыштуу өзгөчө көңүл бурууну жана чечүүнү талап кылган бир катар маселелер бар экендигин баса белгиледи кыргызстандын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясы менен германиянын айыл чарба коому кызматташуу боюнча меморандумга кол коюуну пландаштырууда кызматташтык тууралуу планды кыргызстандын агро өнөр жай комплексин өнүктүрүү ассоциациясынын башчысы рустам балтабаев dlg немец коомунун өкүлү ольга хюнгер менен талкууланды тараптар биргеликте агро өнөр жай форумун уюштуруу ошондой эле кыргызстандын дыйкандары жана кайра иштетүүчүлөр үчүн германиянын ишканаларына бизнес түрдө өткөрүү жана алардын agrl техника көргөзмөсүнө катышуу боюнча макулдашты бүгүн алтынчы мартка карата түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн ачылган атайын эсепке токсон төрт миллион беш жүз отуз эки миң үч жүз он бир бүтүн ондон элүү беш сом жана он беш миң эки жүз элүү рубль жана алтымыш беш бүтүн ондон алтымыш жети доллар түштү белгилей кетсек түркиядагы жер титирөөдөн жабыркаган жарандар үчүн каржы министрлигинин борбордук каналындагы атайын бирдиктүү депозиттик эсеп ачылган табигый кырсыктын кесепеттерин жоюуга жардам берүүнү каалагандар эсептин реквизиттерине сом доллар рубль жана евро валютасына каражат которо алышат кыргызстандын хоккей курама командасы үчүнчү дивизиондун командалары арасында дүйнө чемпиондугун жеңип алды жыйынтыктоочу оюнда кыргызстандык спортчулар гонконгту он эки эки эсеби менен жеңишти бул алардын кийинки жылы өтүүчү үчүнчү дивизиондун а тобуна чыгууга мүмкүндүк берет беш раундтун жыйынтыгы менен кыргызстандын командасы мүмкүн болгон он беш упайдан он беш упайга ээ болду жалпысынан кыргызстандын командасы жетимиш алты гол киргизип беш гол өткөрүп жиберген